Вот здесь, вот здесь. Вот. Слушай, там есть... Вот, это меня. Кидаю гранату! Эй, он как двигается, я не понял. Желтый, что Дым стреляет. Дымом. Дымом. Синий, синий вышел еще там, там же. Коля, Инженер, э, почему убрал и сказал, что ты убираешь инженера? Да я... Граната! На тебя я пошел. Наш отряд уничтожен. Миссия провалена. Типа. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Ладно, встаньте. Давай. Другой балкон занимать? чё вы двое Помогают тебе, пацаны, ну помогают тебе, ну где мы, пацаны? Здесь сверху люди, здесь сверху люди. Идите на сверху, как он мы уничтожили ответ врага. Победа за нами. Тёма, слышишь? Да, да. не Вниз, вниз иди, Тёма, вниз иди. Да, да, Защитите давай. стратегические объекты. Раунд Пёрку, начался. Я буду спину смотреть. Граната! Заходим, заходим. Дым подать. Хватит. Осторожно, граната! Находится между вами. Желтый, желтый. Проклятие, меня задело! Сюда, ну, док! медик. Он в щеке пасет. Давай, давай. Лево, лево, Блять. Тачан. Я выйду. На пункту, на пункту, пошли, на пункту. Пошли на, пошли за мной. Э, один на бочка, один на бочка, другой на пункту. Один на бочка, другой на пункту. Арку идет. Оба на бочка, оба на бочка. Справа на бочка. Идет, идет. Один справа. Вражеский отряд разбит. Играть не учился. Ну, просто... Защитите Запись стратегические идет. объекты. Запись, Раунд начался. Ой, попали. Находят, находят уже. Есть план? Один стреляет. Но как там? Смотри, ты видел, да? Да, да. Дым, сюда Бомба установлена. Лэм. Наш верх. Двое, двое. Наш верх. Еще, еще. Наш верх. Арка, арка, арка, арка, двое. Наш отряд разбит. Мы да, проиграли. Защитите стратегические объекты. Пошла фишка. Раунд начался. Надо агрессивно. агрессивно. Он ты кидает под себя такой. Головой. Блять. Вышел медик. Надо так, он гейт, бочки, бочки. Плэн, плэн, плэн. Двое обходки, двое обходки. Двое, двое. Именно поставила. Подписать двое, двое. Богдан, сделай что-нибудь. Подожди, подожди. Богдан. Здесь плей. Падай, падай, падай. Мина в обходке. На кишке. Ты в надежном. Я дал круг. Плэн, плэн. На синем. Синий, синий, синий, желтый, может, ушел. Не знаю. Синий. Ну выходи, ну зачем? Команда противника разбита. Миссия выполнена. А какая разница, можете оговорить? Взорвите ну, один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. готовы исправлять. Никто не наезжает. Впереди! Много разговаривать, много разговаривать, не тоже будет. О боже. Смотрите, тут. А, Помогите, блядь, арка, а дайте, дайте. Плова как кто? Граната! Аркрест. А я всплываю. Ну я попала. Не так вот. Тупик. Наверху, наверху, наверху, наверху. Там двое, там двое наверху. Бомба установлена. Арку прокинь, пока. Смотрите, смотрите, тупик. Коллег будет прыгать вниз. Тупик, смотрите. Как здесь спрыгнуть? Ну сколько думаю, а, я блядь, вообще не... Нет, дырку. Заход там, она. Жаль, понял. Блядь. Арка, арка, арка. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Он под тебя дым кидает. Один из них. Раунд. Он же, ее же не было на песках, да, это короче. Кидаю гранату! А, вот он ничего еще и убивал тогда. Игрок с бомбой убит. КВ, КВ, КВ, КВ Команда противника разбита. Миссия выполнена. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд бомба взята. Граната! Побереги! Да, оставьте вам. Понятно, а, идемте, идемте. Марки, марки, марки. Фу, красава. Он здесь. Граната пошла! Квадрат? Не, броня. Да. Арка, арка идет, арка идет, пацан, арка идет. Подождите, арка идет. Лох, Зачем? 0 хп, 0 хп у него, 1 хп. Идет на респе, на респе. Респал. Арк ушел, арк ушел, арк ушел. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Установите бомбу. Раунд начался. Бомба взята опять дымки. Наш? Хорошо. Желтый много. Если желтый, желтый. Игрок с бомбой да, убит. Наш отряд разбит. Мы проиграли. Кто такой Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Больше не будут мне нравится. Кидаю гранату! Они нас полкило, все, хватит. Оставь граната! Квадратик. Дым кидаю там, вот, смотрите. Кидаю гранату! Граната смотри. пошла! Бомба Квадратик. потеряна. Блядь, граната. Ушел. Там что-то. Да, помню, мать. Тупик стоит вроде. Не, помогите. Помогу. Помогите старше. один штурмовик. Все помогу. Да, да. Став бамбу, ставьте бамбу, я тоже стоит. А пока, а пока медик, а пока медик как? Справа тебя, справа, справа, справа тебя. Дайте мне. Дайте мне. Дайте мне. Справа, справа, рестлик, рестлик. Раунд выигран. Хорош. Команда врага уничтожена. Нормально. Защитите стратегические объекты. Помогите один человек. Раунд начался. Давай. Один, один, один раз. Кидаю гранату! бы. Как раз надо. Много слушать надо. Ой, стоят, Вообще понятно. Уловы. Идет. Улов, слева, слева. Давай назад. Слева. Давай, Дэл, Дэл, Дэл, Слева. Дым кинул. Слева стоит, стоит, свал. Ушел, ушел. На, на ящик ушел, на ящик. Нет, с квадратом ушел. Ушел, ушел на плейк. Да, ты на плейк ушел. Меня подстрелили, нужен врач! Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. F4. Защитите стратегические объекты. Я нажимаю F4. Раунд начался. Всегда уже. Я забываю всегда. Я тоже забываю. Салага! Раз фишка показалась. Есть, спасибо. Заходят. Смотря на что ты шансу. Порой смотрите. надо ну как? Граната я вышел. Граната! Я думал, ты смотришь, я начал кичку. Как через? Желтый, желтый, желтый. Да, медика не знаю. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Там другой сейчас это. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Я а ну, пойду дальше. Блин, карателя, кто тут блядь. Блядь, я сдаю, кто тут Опять два. Опять седьмой каратель, дым стреляет. Выйди, говорят. Подожди, выйди на, выйди на. Ой, да, вот, вот он стреляет. Белый. Дурачок, блядь. Так, так. Броня нужна, более. Бомба установлена. Желтый. Желтый. Ты кто тут? Побереги! Наш желтый. Не. Желтый. Бомба успешно обезврежена. Победа за нами. Салай, Бакар, здесь не место. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Это жестко, Осторожно! Один вроде. Кидаю гранату! Один, да. Ты там дыму стреляешь? Да, да он, я не вижу, а он меня... На желтом. Что На два ушли, на два ушли, ребят. Благодарю за помощь в порядке. Мина, мина. Современно. А бомбак тут лежит? Бля, медик у нас наверху. И штурмовик тоже. Блять, ну, Бомбак тут лежал там. Тянем. Двойки. Вверх, вверх. Граната пошла! А, близко, да, они к нему? Вверх наш план. Один на желтый. Не иди там, бомба у нас. Да на втором этаже. А, на втором, на втором. До сих пор там стоя, я думаю, ушел давно. На втором наш. Кидаю гранату! Вон он за уходит. Я видел, походу. Слева упал вроде на лист. Что, вон, квадрат, квадрат вроде. Двойные, двойные. Хотя он, он а, на вас... Брат, справа, справа все пойду. На бобок выигран. Ну что, понравилось? Команда врага уничтожена. Это все?